Internacia Tago de la Gepatra Lingvo. La Internacia Lingvo Esperanto respectas kaj subitenas lingvan kaj kulturan diversetson tra la mondo Kaj la usadon de gepatra lingvoi en educado cie.